Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. θα θέλαμε να μάθουμε καταρχήν πώς προέκυψε το θέμα μετάφραση στη ζωή σας. Ε, προέκυψε αρκετά εύκολα θα έλεγα, ε, γιατί ε, υπάρχουν στον, στο κομμάτι των κόμιξ, υπάρχουν πάντα πάρα πολλά βιβλία τα οποία λες αν ασχολείσαι με τις ξένες γλώσσες και αν γνώσεις με ξένες γλώσσες, που λες ότι θα ήθελα να δω πώς φαίνεται αυτό, γιατί ουσιαστικά ε, δεν είναι απλά γράμματα, είναι και τα μπαλονάκια και είναι και η εικόνα γύρω από τα μπαλονάκια. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό από τη μετάφραση του βιβλίου. Θα ήθελα να δω πώ φαίνεται αυτό στα ελληνικά και πώ όταν το διαβάζεις αποτυπώνεται στο μυαλό σου μαζί με την εικόνα. Ε, οπότε όταν μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω την πρώτη μου μετάφραση σε κόμιξ, αν και ήταν ένα σχετικά δύσκολο βιβλίο, ε, μου δόθηκε εύκολα, την πήρα με τη μία την γράφωσα την ευκαιρία και έτσι ξεκίνησα ουσιαστικά τις μεταφράσεις. Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο? Ήταν το «Κατανόντα τα κόμιξ» του Σκοτ Μακλάου, το οποίο ουσιαστικά θεωρείται και ένα από τα βασικά εγχειρίδια ε, για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά ή αεραστεχνικά με το χώρο των κόμιξ. Και ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες Ήταν, ε, είχε αρκετές τεχνικές ε, ορολογίες ε, σε σχέση με την τέχνη κυρίως, με τη ζωγραφική. Ε, κάποιες ορολογίες που είχαν σχέση με, τη, με τον κινηματογράφο, αλλά σε γενικές γραμμές ε, δεν, υπήρξαν, δεν υπήρχαν ε, προβλήματα ιδιαίτερα ε, στο να μεταφραστεί. Ε, θα έλεγα ότι όταν δεν είσαι από το χώρο των κόμιξ της ζωγραφικής της τέχνης γενικά, κάποιες, κάποιοι όροι μπορεί να ξέφευγαν λίγο, οπότε να αναγκαστήκαμε να το συμμαζέψουμε με την επιμέλεια. Τι θα λέγατε ότι γενικότερα σημαίνει για εσάς ο όρος «μεταφράζω» Για μένα, επειδή τα κόμιξ είναι λίγο διαφορετικά από τα βιβλία, θεωρώ ότι είναι αποδίδω καλύτερα στη γλώσσα μου αυτό που συνδυάζεται με την εικόνα που υπάρχει στο background. Ε, αυτή είναι και η ευκολία της μετάφρασης με το, στο κόμικ και αυτή είναι όμως και η παγίδα συγχρόνως ότι ενώ πρέπει να κάνουμε μια πιο ελεύθερη απόδοση, ε, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί ώστε να ταιριάζει με την υπόλοιπη εικόνα. Το μεταφράζω, θεωρώ περισσότερο ότι στα κόμιξ είναι αποδίδω καλύτερα, μάλλον κάνω πιο κατανοητό αυτό που βλέπει ο αναγνώστης. Και γενικότερα έχετε κάποιο είδος σχέσης ή αλληλεπίδρασης με τους συγγραφείς των κειμένων τα οποία μεταφράζετε. Ε, μέχρι στιγμής ε, είχα τη χαρά να έχω μια σχετικά καλή επαφή. Ε, ειδικά με τον Σκοτ ε, Μακλάουντ, ο οποίος θεωρείται αρκετά ε, απομακρυσμένο πρόσωπο από την πραγματικότητα ας πούμε, ε, είχαμε με επαφή όταν χρειαζόμουν κάποιες διευκρινήσεις σε κάποια κομμάτια και ήταν αρκετά εύκολη η επικοινωνία μαζί του. Δεν είχα προβλήματα ούτε με άλλους συγγραφείς που έχω συνεργαστεί. Θεωρείτε πως η επιμέλεια είναι απαραίτητη. Ε, 100%. Ε, ειδικά όταν συνειδητοποιείς μερικές φορές ότι αν δεν υπήρχε επιμέλεια θα ήταν ένα κείμενο το οποίο στέκεται, δεν στέκεται πουθενά μόνο του. Απλά επειδή σου έχει ξεφύγει τελείω η πρόταση, η παράγραφος, η σελίδα ολόκληρη μερικές φορές. Ε, δεν, θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει δουλειά χωρίς σωστή επιμέλεια. Οπότε η δική σας σχέση με τους επιμελητές σας ποια είναι. Ε, επίσης πολύ καλή, εκτός μου ζητάνε να αλλάξω πολλά πράγματα που εκεί μπορεί να μαλώσουμε. Ε, γενικά, επειδή συνεργάζομαι με μια συγκεκριμένη επιμελήτρια σε όλες τις ε, δουλειές που κάνω, ε, είναι αρκετά καλή ε, και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Μου εξηγεί τις διορθώσεις που χρειάζονται, όπου χρειάζονται και εγώ από εκεί πέρα μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα πραγματικά τι εννοεί. Μερικές φορές φυσικά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, να έχει κάνει κάποια διόρθωση και να αναγκαστώ να της εξηγήσω ότι εκεί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτό, ε, γιατί το νόημα είναι λίγο διαφορετικό και κάτι τέτοιο. Όπως δουλεύουν φαντάζομαι οι περισσότεροι επιμελητές με τους μεταφραστές. Και ποια είναι μια γενικότερη εικόνα που έχετε για την μετάφραση των κόμιξ στην Ελλάδα. Ε, υπάρχουν ε, δύο κατηγορίες μεταφραστών ε, στην Ελλάδα στα κόμιξ είναι οι μεταφραστές που συνεργάζονται με κάποιον εκδοτικό οίκο αναδουλειά ε, που εκεί συνήθως έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και υπάρχουν και οι μεταφραστές που δουλεύουν για κάποιον εκδοτικό οίκο οι οποίοι συνήθως ε, ε παίρνουν πάρα πολλά βιβλία για μετάφραση και αρχίζει να φαίνεται ότι είναι όλες ίδιες μπορεί να μεταφράζει δύο τελείως διαφορετικά είδη βιβλίου και να νομίζω ότι διαβάζεις το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και γενικότερα, τώρα σε σχέση με τα κόμιξ συγκεκριμένα, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του είδους στη μετάφραση. Ε, αυτό που είπα και προηγουμένως, η απόδοση. Ε, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ τον περιβάλλοντα χώρο του μπαλονιού ε, πρέπει να προσέξεις τι, ε, πώς κυλάει η εικόνα έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις τον αναγνώστη να συνεχίζει το βλέμμα του χωρίς να κολλάει κάπου και να χρειάζεται να ξαναγυρίσει πίσω. Γιατί έτσι χάνει τη ροή του το κόμικ. Θυμάστε συγκεκριμένα κάποια δυσκολία την οποία αντιμετωπίσατε σε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο. Ε, ναι. Στη ε, στην ε, μετάφραση του Γλύπτη ε, είχε πάρα πολλές εκφράσεις που ήταν αργό της Νέας Υόρκης. οπότε όταν προσπαθείς να μεταφράσεις αργό και που δεν υπάρχει κάπου γραπτά να πεις ότι ναι, α, ωραία, θα βρω τις λέξεις και τις εκφράσεις της αργό της Νέας Υόρκης, πούμε, ε, εκεί υπήρχε ένα μικρό θεματάκι, το οποίο εντάξει ξεπεράστηκε βλέποντας ε, άλλα, βρίσκοντας άλλα κείμενα ή κάποιες ταινίε που είχαν σχέση με ε, τη Νέα Υόρκη και την καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης. Οπότε στη μετάφραση πώς αντιμετωπίστηκε αυτό. Ε, με έρευνα, κυρίως. Ε, ψάχνοντας να, για άλλα κείμενα τα οποία έχουν σχέση με το ίδιο κείμενο. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας δώσετε μια συμβουλή για κάποιον ο οποίος θα ήθελε ίσως να ασχοληθεί με τη μετάφραση των κόμιξ. Τι θα του λέγατε. Ε, να ξεκινήσει από τα πιο δύσκολα βιβλία, έτσι ώστε να του φανεί παιχνιδάκι μετάφραση στα κόμιξ. Ε, είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ε, επάγγελμα και σαν κατηγορία μετάφρασης, αλλά πρέπει να το αγαπάς. Ε, ε, και να μην γίνεται μηχανικά η μετάφραση. Αν λοιπόν το κάνεις με πραγματική αγάπη για τα κόμιξ, τότε μπορεί να βγει ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.